だってばよ n 口寄せの術だってばよ だってばよだってばよ You can't use that word. Only we can use that word. だってばよだってばよ